केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा पेश किए गए बजट ने फिल्म इंडस्ट्री को भी खुश कर दिया है सिंगल विंडो क्लियरेंस और पायरेसी रोकने के लिए सिनेमेटोग्राफ कानून में एंटी कैम कार्डिंग प्रावधान जोड़ने की घोषणाओं के बाद बॉलीवुड बेहद खुश है इससे फिल्म जगत को बड़ा फायदा पहुंचेगा और फिल्म निर्माता भी ट्वीट कर अपनी खुशी जता रहे हैं एक और इंडस्ट्री में जहां लाखों करोड़ों की लागत से फिल्में बनकर तैयार होती है वहीं इंटरनेट पर इनकी नकल कॉपी भी शेयर होती है और पायरेसी के कारण निर्माताओं को बेहद नुकसान होता है पायरेसी से 2000 करोड़ रुपए का नुकसान भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को होता है और अब केंद्र सरकार के सिंगल विंडो क्लियरेंस नीति की घोषणा के बाद देश में फिल्म टूरिज्म भी बढ़ेगा निर्माताओं को बार बार अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और रमणीय स्थानों पर फिल्म शूटिंग आसान हो जाएगी इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए मधुर भंडारकर ने कहा है कि सरकार द्वारा यह लिया गया जो कदम है इससे फिल्म इंडस्ट्री को बहुत मदद मिलेगी इसी प्रकार अशोक पंडित ने भी कहा है कि मैं नरेंद्र मोदी सरकार की सराहना करता हूँ शूटिंग के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस और पायरेसी से लड़ने के लिए